Shalom, I'm Katie with Maoz Media, and we're here today to bring you a special Purim report from the streets of Herzliya. Purim, the Feast of Esther, is just a few days away, and we're here to see if the people are ready to celebrate this most joyous feast of a Jewish calendar. משנכנס אדר מרבים ב... שמחה. שמחה. מה זה אומר? שככה מהרגע שנכנס חודש אדר, זה חודש שמצווה להיות בו שמחים. כמה שיותר. צריך לשמוח, להיות מאושרים. זה אומר שצריכים לעשות הרבה שמח, למה? כיוון שנעשה לעם ישראל נס גדול. אחשוורוש עם המן הרשע רצה לכלות את כל עם ישראל, וביום אחד טף ונשים כולם ביחד. את יודעת איפה מוצאים את הסיפור של פורים? בהגדת אסתר. איפה קוראים? במגילה. מה? מגילת אסתר. מגילת אסתר. במגילת אסתר. אני מוכן לתת לך אם את רוצה, יש לך פה בדיוק. בבקשה, זה מתנה. במגילת אסתר. מה הן ארבע המצוות של אה, משלוח מנות, מתנות לאביונים ומשתה. קריאת המגילה, אה, לשתות יין, כמובן, לשתות יין, אבל לא להשתגע, לשתות בספר הפנים ולתת מתנות לעניים ולאביונים. מקרא מגילה, משלוח מנות, מתנות לאביונים ומשתה. מהי המשמעות של המילה פורים? פורים זה פור. אה, שמחה? פורים זה, זה מלשון פור, מלשון אה, שהפילו פור בין... אה, גורל. גורל, נכון. בסדר. הגורל של היהודים כן, הגורל של היהודים השתנה, נכון, לטובה. פורים שמח. פורים שמח לכולם, באהבה. חג שמח. שמח ומאושר לכל עם ישראל, וגם בארצות הברית. From all of us here at Mao's Israel, חג פורים שמח. Happy Purim!